cukup kasihlah ke gua at least idiot hahaha <laughs> digel lanjut lah anjir sampai mana gue ya gua lupa lagi anjir anjir gue lupa udah dua minggu gue main ini anjing gue lupa terlalu gue low Oh. Eh, kok lagunya intens? Anjing kok intens bangsat. Eh. Ah. Kamu tadi? Nah. gitu juga harus dongkrak dongkrak eh. <laughs> aduh anjing anjing anjing no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Itu si Bresek cepet banget perasaan tadi gua denger di tangga sana. Terus dia di situ aja. Hai, Bro. Ah. Nah, Gila cepet banget teleportnya. Aku ngebut dulu lah anjir. Aku hilang anjing suaranya. Dah. Eh? Mana stepnya? Bodoh yang penting gua bebas. Ah, oh. aku ah, <laughs> ah, pinter banget nih anjir. karena itu doang anjir, hanya karena komponen. Hope I don't have to write a report on this. <laughs> what's up guys? Ini balik lagi bahas bersama Leon. Saatnya kita unboxing apakah ini? Anjay, elektronik. Ah, bagus. Kalau gue Yinten, di mana? di situ. Yo, what's up? gantian, gantian. Sip, sip. Thank you. Oh. Anjir, dia drop sih. Step, step, step, step, step, step, step, step. Step aja, step aja. Leon lari, Leon. Gimana dia? Ah, mama. Nah. <laughs> Mampus lu ngejar gue lu. Sip, Mamang, balik lagi gue. Alamak. Dari aja lah, Kok Yan. Goguk, goguk, goguk anjir. Ah, lama apa ini? Nah. Sip. Yes. Udah langsung. Hmm. What are they after? Jangan dorong, That's not good baru lagi shotgun satu doang Leon ya, ya, ya satu lagi. monyet ah, give Set bro Umbrella Corporation? They're a pharmaceutical company secretly making bioweapons. Mm -hmm. They have a virus. It turns people into indestructible monsters. Mm-hmm. That explains the horrible things I've seen. <laughs> and that's why I'm looking for Annette Birkin. What the hell? Wait there. apa ini selanjutnya gue tadi Leon, get out of there! on that, you overgrown son of a bitch. <laughs> you said the virus turned people into monsters, not reptiles. Fair point. I'm just impressed you made it in one piece. hey! Stop! Ada! You'll never get the G virus Cynthia. Didn't expect that from a scientist. Ah. Leon. Forget about me. Just go. Stop her before she gets away. drama queen anjir. Leon. Yang mana nih? Itu apaan? Buat ngehack. Apa? It's secret uh, weapon time. Secret weapon. Ooh. banyak banget rasanya di sini Persistent bastard, aren't you? Hah? Lah? Dia di sini anjir. Lah? Hack hack hack hack hack hack. Ih. Ih. ya gelap alamak alamak tadi mati ya setan lu awal ya bastard, aren't you? Uh. putar, Ah kan anjir santuy bener aja Leon Maboy bangun. Yap. Oh, sampah. Anjir, kakekan lah. Eh, gitu Shit. Apa itu? tadi gue gerpan masih nyebut gerpan tadi nggak ada aduh di ya. apa deh oh oh uh, au ini apa tuh ih perdo dari ya the sound of that. Sama gue juga. Ada. Eh. Uh. Hah? Stock shotgun. Tiga tempat nih. Oh enggak. <laughs> Mantap. Apa lu datang? Dr. Leon Itu juga beli armor Tuh, aku punya beli Kill Leon. Leon. What the hell was that? Tembak Leon. Oh, ngecoxnya. Seru. Hah? Apa nih? Ah yeah, brings up going it. oh yeah.